Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat sore, selamat sore Iya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama Tetap semangat ya pemula Salam dari pemalu Abang Sudato yang berada di kota Jakarta Yo, semangat pemula, pemula, pemula Semangat, semangat, semangat Yuk, kita tunjukkan pada mereka Pada orang-orang yang menghina kita, yang meremehkan kita Yuk, kita bangkit dari tidur bangkit dari alam kubur. Ha ha ha ha ha ha. Ya, di sore ini saya akan bahas nih untuk para pemula. Untuk para pemula ataupun yang baru mau bikin konten ya, bikin konten, bikin konten, bikin konten menjadi seorang YouTuber ataupun iya yang baru dah. Jangan uh, ini ya, misalkan tidak bisa ngedit itu jangan dijadikan kendala untuk kita maju atau sukses atau untuk menjadi konten kreator karena tidak bisa ngedit itu tidak apa-apa sahabat-sahabatku contohnya ya banyak video-video saya jarang diedit jarang diedit jarang diedit jarang diedit jarang diedit jarang diedit jarang diedit tidak apa-apa karena manusia itu eh, tidak semuanya sama ada yang bisa ada yang enggak dan ada umurnya juga ada yang masih muda ataupun remaja ataupun anak-anak ada pun ya dewasa ataupun ya udah udah berumur 50 apa 80 tahun kita kan nggak tahu kan nggak sama ya kadang banyak ya subscribe subscriber kita berumurnya itu berbeda-beda ya jadi yuk sahabat-sahabat tuh yang pemula pemalu Yuk, ya, maju bersama, sukses bersama bersama saya Abang Sturetoy Pemalu di Jakarta. Jadi bila mana mau bikin video, bila mana tidak bisa mengedit video, ya udah upload upload saja. Yang penting judulnya judul apa. Misalkan ya lalu lintas nih kayak di belakang saya nih lalu lintas siang hari. Udah habis itu ya udah deskripsinya ya lalu lintas siang hari di jalan apa jalan ini Eh, rame apa sepi apa lande apa lancar udah gitu aja dan di tagnya dibikin ya lalu lintas misalkan daerah Magelang ya Magelang kalau saya di Jakarta Jakarta baru kita upload ya jadi tidak usah bikin susah-susah bikin gampang aja hidup ini karena manusia itu tidak sama ada yang pintar ya ada yang setengah pintar ya ada yang belum pintar dan umurnya juga berbeda-beda dan akal pikirannya juga berbeda-beda kan ada yang cepet tanggap ada yang harus diulang-ulang harus diulang-ulang diulang-ulang diulang itulah namanya manusia manusia beda kepala beda pikiran ya jadi untuk sahabat-sahabatku pemula ataupun yang mau bikin konten kreator uh, tidak bisa ngedit jangan tidak jangan dijadikan kendala untuk kita maju atau sukses semangat pemula bersama saya Bang Tulete pemalu di Jakarta ya kita semuanya eh, sahabat sahabat-sahabat saya saya menyadari kan semuanya juga karena sebagai konten kreator atau youtuber itu kan ya susah-susah gampang juga dan ke sebetulnya perlu modal tapi kita tidak usah perlu modal dulu kita gunakan aja dengan HP yang segala kadarnya atau HP jadul juga kita bisa ya yang penting kita ada kuota kan kehidupan kita tuh tidak sama ya ada yang miskin ada setengah mi nah miskin ada kaya ada ada juga OKB orang kaya baru tuh lebih kurang ajar ya kadang-kadang lebih sombong ya jangan jangan begitu ya OKB jangan menindak orang-orang miskin ya yuk maju bersama sukses bersama buat sahabat-sahabatku di pelosok-pelosok tanah air ya baik di dalam negeri pun di luar negeri tetap semangat Eh, jadi tidak bisa ngedit, uh, jangan dijadikan kendala untuk kita maju ataupun untuk sukses. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Silahkan aja di habis selesai bikin video, upload, upload saja. Des Deskripsinya jangan lupa kita isi sesuai dengan konten video ya. Udah, uh, dan kalau untuk durasi ya durasi, uh, saya sarankan untuk pemula, untuk pemula uh, ya 3 menit ke atas lah. Ataupun paling sedikit lah 3 tiga lewat 1 apa tiga lewat sepuluh tuh lebih bagus ya jangan terlalu ngepas juga 3 biar eh, enak semua biar ada antar jam tayangnya juga bertambah ditonton sama sahabat-sahabatku sama sahabat-sahabat yang lain jadi intinya uh, tidak bisa ngedit tidak jangan jadikan kendala ya untuk kita maju untuk menjadi seorang konten kreator ntar uh, kita maju uh, apa belajar pelan-pelan belajar pelan-pelan ntar juga pasti bisa yuk sukses buat kamu. Sukses for you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Semoga uh, bermanfaat.